ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਸਲਾਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਸ਼ੁਕਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣਾ ਛੱਤ ਤੇ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੋ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਜ਼ੀ ਆ ਆਪਣਾ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਅੱਜ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਸ਼ਹਿਰੇ ਜੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 8 ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਉੱਡੀਆਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਿਨ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਰਾਓ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਓ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਚ ਉੱਡੇ ਹਜੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰੀ ਉੱਡੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ੀ ਚ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਉੱਡ ਕੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਚੁਬਾ ਮਾਰ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਪਰਸੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਲੱਥੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਪਰ ਕੱਲ ਉੱਡੀ ਹੈ 4:30 ਵਜੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੈਠੀ ਹੈ ਹੁਣ 4:55 ਤੇ 4:55 ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਬਾਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮਾਸ਼ੀਏ ਸ਼ੋਕ ਕਰੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਾਦੀ ਜੇ ਹਾਂਜੀ ਪੱਠੀ ਹੈ ਯਾਰ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਦੂਜਾ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਆਪਣਾ ਮਾਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜੇ ਇਹ ਘਾਰ ਦੀ ਪੱਠੀ ਹੈ ਜੀ ਘਾਰ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ